Hola amigas, <laughs> acá estoy. Estamos aquí nuevamente. ¿Qué mi amor? Hola amigas, acá estamos llevando a los niños al doctor. Aquí vienen conmigo. Este, pues vamos a subir. No sé si me dejen grabar adentro, me sabrán entender. Les está contando que intentar. Aquí amigas les estoy invitando a no olvidarse de nuestra cita cada domingo en el chat a las 6 pm hora de Utah, hora montaña, hora centro. Gracias, te espero. Comenten, suscríbanse, activen la campana y no se pierdan nuestros blogs. Apoyen el GoFundMe de mi hermanita. Gracias. Sí, es el mismo. Ok, give it to me. No, John. We can understand. facing. Igual el no nos atendieron. Nos hicieron un risquecho porque nos olvidamos de llenar bien un papel, lo llenamos en español y, y <laughs> no leen español, así que tenemos que llenarlo en inglés nuevamente y volver. <laughs> Ay, amigas, es funny. ¿Mm? nos vamos para la casa. Dayan se cortó un dedo. tiene su traje. Y amigas, nos vamos a comprar una pizza porque mi esposo, mi niño, tienen hambre. Salimos del hospital. Muy bien, dale. Nos vamos a comprar pizza. Dale, dale, dale. Mi <laughs> niña. Vamos. a esperar a la pizzería. entonces, ¿qué, qué pizza compramos? Lo mismo de siempre. Hay Van a comer pizza porque estamos apurados. Nos vamos a salir un poquito de la dieta. Ah, mira, muy bien. Okay, good. <laughs> Instagram. Say, can you say hi Tiffany Vlogs? Hi Tiffany Vlogs. Thank you. I can blur your face if you want. No, it's okay. Okay, it's okay. He said thanks Tiffany Vlogs. Hey, eh, it's the best pizza ever in Utah. Come and join them. It's fresh, crunchy, delicious, and it's 24-7. Es la mejor pizza de Utah. fresca, crocante y, son very nice. Follow them en Instagram. Y, es lo que dicen los comerciales. Se ven como queso. Y ya en la cajita de información, amigos, les voy a dejar para que sigan a esta pizza en Instagram. Es así, es Tiffany Blossom. this is Stephanie Vlog from Utah, from Tennis Pizza. He's Alex. How's it going, guys? Alex, ¿puedes explicarle a mis seguidores qué está pasando aquí? What is going on here? Can you explain them? Yeah, for sure. So basically, they gave us a shout out on YouTube right here, and uh, I wanted to reward with $20 uh, to Tennis Pizza here in Riverton. Um, and she decided, I think she want to do a giveaway with it with your followers, is that right? Sí, yeah. vamos a hacer un giveaway con el give de 20 dólares que Alex nos dio aquí en Tennis Pizza. Guys, síganme en el Super Chat this Sunday from 6 p.m. desde Riverton. Miren, hay gente buena en el mundo, amigos. Esto es lo que el amor da, el karma. Estar para recibir. Thank you, Alex. Miren qué lindas pizzas. Las usamos con el, con el cupón. Siempre pueden comer con cupones. Cuatro pizzas aquí en... le, puedes dar la dirección, Alex? Can you give them the address? Yeah, address is 12566 South, Red Lane, here in Riverton, Utah, so 84065. Come on by. Thank you, es una invitación. Gracias, amigos. Miren, pizza, it's Friday. Y el cuerpo lo sabe. A comer pizza. Thank you, bye, guys. Thank you, Alex. Hey, guys, say, is love. Can you say Tiffany Blocks? From Utah to the world! Hi guys, this is Tiffany Block with Alex. Hi guys. It's good people over there. Hola chicos, estamos aquí en Tennis Pizza. Usamos los cupones, miren qué lindas pizzas. Y ¿saben qué? Alex nos ha dado un kit. Lo vamos I'm gonna share it with my audience. Okay. Okay. We're gonna we're gonna do a giveaway. See what Alex gives. Miren lo que nos dio. Yes, well, speak English. Let them know. give them twenty dollars just for give us a shout out. Uh, looks like they want to do a giveaway, so I'll let her do what she wants for that. And, um... <laughs> Amigas, casi me muero. Ahí está mi niña enojada, y está Jordi, dice, hola Jordi, vamos al médico, acá está el gordo. Hola, dice Jorge. Amigas, ¿qué creen? Este, les mando muchos besos, por favor ayúdenme, suscriban, comenten, compartan y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas mis blog diarios. Hoy es viernes 31 y estamos yendo al médico mi esposito se va a trabajar y eh, hay que trabajar, pues no hay de otra. Eh, yo estuve trabajando, ya llegué. Amigas, quería decirles que mm, las estoy invitando a mi super chat el domingo. Eh, mm, ¿El domingo qué es? ¿Dos? Domingo es dos, amor el domingo 2 este, de febrero. acompáñenme para... Y no se pierdan mi video de mañana, el sábado primero de febrero, que voy a estar, amigas, bajando el especial a pedido de todos ustedes, mis amados suscriptores, mis amados que, que me han apoyado tanto. Y recuerden, les di la tarea. Recuerden que tienen que ver los videos de Judicita para seguir apoyando a Kevin, a Misael, para que los niños puedan monetizar. Les pido, les voy a estar haciendo preguntas sobre Judicita en el super chat. Vamos a tener un super chat el domingo. Es un Tea Party super chat de Tiffany Blogs para que podamos seguir ayudando a Judicita con nuestras donaciones los estoy incentivando, invitando amigos a seguir apoyando a nuestra guerrera Judicita. Estoy de rosado en homenaje a nuestra guerrera, a mi hermanita, a mi hermanita que falleció, a todas esas guerreras que enfrentan el cáncer de seno, en homenaje a mí misma. Les cuento que fui a ver a mi doctora ayer. Esperen, me pongo mis audífonos para que me oigan mejor. Este, fui a ver a mi doctor y me mandó a hacer un ultrasonido. Van a estar acompañándome al médico. Este, les voy a bajar. Por favor, les pido que oren por mí, por mi familia. Y por favor, no dejen de ver mis videos. Por favor, así me ayudan. No crean, este, yo no recibo ningún dinero, no, las cosas no son como las dicen, eso es a otro nivel. Nosotros los canales pequeños necesitamos mucho de ustedes, hay que remarla como en cualquier trabajo. Son muchas horas de edición, yo lo he estado pensando, le he dicho a mi esposo que lo voy a pensar porque es mucho trabajo, tengo que estar aprendiendo en otro idioma. Pero saben que luego me acordé de ustedes y dije, no le puedo fallar a mis suscriptores, ellos necesitan de esto, ellos necesitan tener un lugar donde recordar a su guerrera, necesitamos tener un lugar donde poder recordarla, incentivarnos. Yo sé que es muy duro, entiendo, a mí me pasa igual, me duele mucho tener que ver nuestras nuestra sabiendo que ya descansan en paz, pero piensen que están ayudando a sus hijos, que cada vez que vean los videos, o sea que para incentivarlos a eso, yo voy a estar amigas, em, vamos a estar haciendo super chat cada domingo a las 6 de la tarde de, de Utah. Busquen en sus, en sus celulares. Yo después les voy a estar dando hoy en este video la información para que ustedes puedan... Em, mi palo, mi palo de, del teléfono, sorry amigas, pero entonces estamos aquí en el hospital, en el doctor, aquí está mi niño, este, y amigas, por favor acompáñanos, no se pierdan el especial del video de mi hermanita, los quiero mucho, ustedes son muy importantes y saben que vale la pena porque si aunque sea que yo no gane nada, por lo menos que podamos ayudar a mi hermanita, ella va a estar dándoles un video hoy. Y bueno, las dejo, vamos a seguir grabando para que puedan este, ver cómo le va a mi niño, lo que pueda grabar, ¿verdad? Di hola Jordi, hola amigas. Nos vamos amigos, ya las miro en un ratito, vamos a subir. about the the computer time, the screen time. <laughs> no, he has no idea. He spent the whole day. Say the truth. Don't lie. <laughs> he don't eat, doesn't drink nothing. He's exhausted after a long. Yes. Mm-hmm. Didi. No No, en inglés para que te ah, Está diciendo la verdad. <laughs> Oh. Jordan le están preguntando sobre su tiempo en la pantalla de la computadora y está diciendo menos tiempo del que realmente hace. <laughs> no, no está diciendo la verdad. Él piensa que hace menos tiempo en la pantalla de, de, games videogames del que realmente hace, pero la familia Aquí sabemos, hace más de 15. thank you. Aquí estamos con Jordan en la consulta. Estamos esperando al doctor. Le están preguntando si él hace tiempo en computadora, pero él dice que no. Amigas, creo que me dice que por las pólizas no voy a poder seguir grabando, pero les quiero dar un las veo al rato. No quiero estar en problemas con el doctor. Nos vemos.